Перерыв в выступлениях, безусловно, не прошел для Дениса Цыпленкова незамеченным, но он все равно остается в отличной форме. На сегодняшний день по результатам, которые я сейчас там делаю, то что я никуда там не исчез, не стал слабее, то есть я могу со всеми топами бороться. И только жду команды. У меня другой работы хватает, но мне интересно вот с ними. То есть у меня вот сплю и вижу, вот что кто-то вот возьмет там вот топ-10, соберет и между ними что-то такое интересное устроит. А все остальное, ну, звоните, предлагайте, но вот эти вот дешевые вот эти трюки, они, мне нафиг не надо. То есть пострадать, не знаю, мне неохота.